معنا فتاة قابلتها على منصة مناظرة في مسرح اسطنبول كانت فتاة خجولة للغاية صغيرة الحجم وصغيرة التجربة أيضا أقابلها اليوم معكم بعد عامين اختلفت جدا جدا جدا ستقدم لكم رؤيتها عن التغيير إنها الفائزة في دي 9 من سوريا يارا خليل لا سبيل للتغيير دون الثقافة والفكر سيداتي سادتي أتمنى أن لا تضحكوا من اكتشافي المتواضع اكتشفت أن الديمقراطية ليست حقنة تؤخذ تحت الجلد كلما ارتفع منسوب القمع الديمقراطية هي بذرة صغيرة جدا تنبت في أي تربة شريطة أن تسقى بماء الثقافة والفكر لن أخفي عليكم بأنني أصبت بالقلق ما أن شغلني السؤال لا سبيل للتغيير دون ماذا؟ وما هي المقدمات والطاقات والجهود الضرورية للقيام بهذا التغيير؟ وما الهدف من التغيير أصلاً؟ ببساطة كنت أعتقد بأن الأصوات والشعارات التي كنا ننادي بها ستفعل هذا التغيير وستقوم بما عجزت عنه الأجيال السابقة وأن مدينة كمدينة حلب ستتحول من مدينة الرعب والمخابرات والشبيحة إلى مدينة فاضلة ولكن هل هذا ما حدث فعلا؟ تعلمت من المناهج المدرسية أن التاريخ يكتب كل عدة قرون حدثا ما وأنا اكتشفت أن هذا الكلام نظري فالتاريخ اليوم يكتب كل يوم وحتى حياتنا تتغير كل يوم فأنا التي لم تغادر حلب سوى لمرات عديدة داخل الأراضي السورية غيرت مكاني عدة مرات في السنوات الثلاث الماضية وغيرت من أفكاري أيضا عدة مرات ولكن بصمت مخافة أن يتهمني البعض بالتخاذل مع أن هاجس الحرية والعيش في دولة ديمقراطية لم يفارقني أبداً وكنت وما زلت مؤمنة بأن الربيع قادم رغم كل التقلبات المناخية أحياناً أصاب بالإحباط عندما أفكر بأنني قد أعيد تجربة حياة أمي وأبي بأن أقمع أفكاري طوعاً أو قسراً لذا لا سبيل للتغيير دون إحياء الثقافة دون فتح الطريق أمام المرات أمام الممرات الفكرية للنقد والبحث كيف كيف فتح الممرات الفكرية بالمنتديات الثقافية بالمحترف بالمحترفات مثلا محترف الرواية العربية هذه السنة مثلا بإشراف الروائية نجوى بركات أصدر سبع روايات من قبل سبع كتاب من آه، من مختلف الدول العربية مناظرة مبادرة مناظرة أليست هي ممر فكري؟ أعتقد نعم لا سبيل إذن للتغيير دون الثقافة وأنا لجئت للثقافة والفكر لاستيعاب ما يجري في عالمنا العربي أقول عالمنا على الرغم من أصول الكردية لا أحب ذريعة النأي بالنفس أبدا فعالمنا اليوم يعيش تصفيات وصراعات لدرجة أن وصلنا إلى حالة انسداد تاريخي حالة انسداد تاريخي هذه الكلمة احيانا تثير امتعاضي او ما زالت تثير امتعاضي كنت اشتم كل من يتفوه بها كنت امقت هذه الكلمه ولكن نحن لم نتجرأ الوقوف لحل قضايانا التاريخيه فانا لم اسال جدي مثلا لماذا كان يشتم العرب كلما انقطع التيار الكهربائي ولم أسأل مديرة مدرستي لماذا شدت شعرها عندما طلبت الغناء بالكردية ولم أعرف لماذا تحول الناس فجأة لأعداء بلمح البصر على أساس كنا ننادي واحد واحد واحد الشعب السوري واحد نعم للتاريخ شرايين أيضا لا بديل عن عمليات جراحية قد تكون مؤلمة في بعض الأحيان لفتح هذه الانسدادات التي تشكلت نتيجة الجهل والأمية والسياسة الرجعية التي أفرزت حالة ثقافية ضحلة هذه الحالة الثقافية الضحلة غيرت من جيناتنا حتى أصبح العنف حالة متنحية تظهر كلما وجدت بيئة مناسبة وهذا ما يفسر دموية تاريخنا اليوم ولحل قضايانا ومشاكلنا أعتقد علينا الاستعانة بالمعادلات الرياضية يجب تحليل مشاكلنا لعواملها الأولية للحصول على النتائج المرجوة لأنني اليوم أنا وأبناء جيلي نشعر بالظلم لأننا ندفع ثمن تخاذل وتكاسل أبناء جيل غيري ونت ونخوض حروب هي في الأصل ليست حروبنا بل يجب أن تكون من حروب الماضي من حروب التاريخ لا سبيل إذا دون المؤسسات الثقافية التي أصبحت اليوم غير قادرة على إنتاج مجتمع قادر على الرؤية لمسافات بعيدة الحل في إعادة الدور الريادي للمثقف العربي لا باعتقاله وتهميشه أو تهجيره واعتباره ثروة وطنية نادرة مثلا يوجد الكثير من المثقفين العرب منهم السوريون مثلا صادق جلال العظم هاشم صالح والفلسطيني هشام شرابي والقائمة طويلة جدا جدا اليوم أنا لم أعد تلك الشابة التي تستعجل عملية التغيير اليوم أراقب بشغف وبترقب نهوض الثقافة العربية من تحت رماد الحروب مع أن الفلسفة لم يعد نجمها يسطع في سماء الشرق الأوسط في العالم العربي ولم نعد نجد أمثال ابن خلدون ابن رشد محمد عبده إلى أن الرواية العربية اليوم تفعل فعلها والإعلام بدأ يأخذ دورا محوريا في تشكيل الرأي العام على الرغم من ضيق المساحة مثلا برنامج تلفزيوني ثقافي يجمع كل أبناء العالم العربي على مشاهدته على الرغم من اختلاف قومياتهم وطوائفهم والمذاهب الكل يجمع على مشاهدته رواية كرواية التائهون لأمين معلوف تقرأ من المحيط إلى الخليج وتكتب التاريخ كما هو لا كما يريده حكامنا محمود درويش صفق له الجميع أكثر مما صفقوا لدعاة المقاومة والممانعة وقصائده كانت تضاهي كل الحروب التي قادها هؤلاء المفارقة اليوم أننا نناقش أمور قد تبدو من البديهيات كحرية المرأة وإعادة الدور الريادي للشباب وننسى المنتديات الأدبية التي كانت تقودها المرأة سابقا مثل مي زيادة مريانا مراش مي عجمي وغيرهن الكثيرات نعم أنا أؤمن بأن كل سبل التغيير تمر عبر بوابة الثقافة والفكر والفلسفة وتطوير العمل البحثي والنقدي وكل ما دون ذلك هو تكرار لتاريخ ندفع سوف ندفع ثمن فشله جيل بعد آخر يا على الغصن عيني سمرسان يحرق كليب الهوى يا ما شعمل فينا سموكي وما هنصفوا عيني سموكي عريق الأس أصيلي بين الشجر مشكولي فوق الرش والرمل ما وسري ما يحفظ إلا خيار الناس Thank you شكرا يارا شكرا هذه هي يارا المختلفة جدا عن يارا التي وقفت على منصة ديدي 9 في اسطنبول